Merhaba arkadaşlar yeni uyandım. Sabah köründe Kaan aradı beni. Uyan lan uyan lan falan diye böyle. Onun sesiyle uyanmak güne berbat başlamak gibi bir şey yani. Ben Kadıköy'e gidiyorum. Kaan saçını kestirecek. Yok Kaan dövme yaptıracak. Ben saçımı kestireceğim. Ersin ayakkabı satın alacak. Şu anda hava baya güzel. Yalnız bu havada grip olmak nedir ya? Onu hiç anlayamadım. Dün geceden beri genzim yanıyor. Birazdan minibüse bineceğim. Oradan metroya, metrodan Kadıköy'e, Kadıköy'den Kaan'ı alacağım. Ama onunla bir hesaplaşmamız var ya. Sabah beni öyle bir kaldırdı ki kendimi çok kötü hissediyorum. <laughs> Adım attıkça böyle yerin dibine çöküyormuşum gibi ya. Dante'nin ilahi komedyasındaki cehennemin 7. katındaymışım gibi hissediyorum kendimi. O neydi be? Kaan bir şey diyeyim mi? Düşüyordum. Düşüyordum bak. <laughs> Tahmin ettim ama. Dedim ki mutlaka bu da aynı metrodadır. Evet. Sizlerle <laughs> karşılaştık. Kadıköy'de buluşacaktık, metroda karşılaştık. Bir şey söyleyeceğim Kaan, benim kolum monopod gibi lan. Selfie'çi bu. <laughs> bak uzattım şimdi 1.3 metre oldu. Şimdi kısaltıyorum. Hiç böyle e, şeyle uzun. Sezer, Sezer kendini çekiyor arkadaşlar. Bu arada Kadıköy'de şöyle göstereyim. Biraz sakin sizlerin gibi böyle çok fazla bir kalabalık yok. Kadıköy birazcık sakin. Evet. Şimdi sizlere Kadıköy'de en çok sevdiğim mekanı göstereceğim. En sevdiğim mekanlardan bir tanesi. Vlog için kayıt oluyor. En sevdiğim mekan ne burası? Atsız. Polka. Ben de şey değilim, Kaybolduk lan. Yok kaybolmadık. Kadıköy sokaklarında kaybolduk. Ben dövmeci değilim kardeşim. İlk ilk dövmemi yaptıracağım. Allah Allah. Abi oraya gittim. Adı yok. Kadın müthiş Kadın mı müthiş, yaptığı işler mi müthiş? Rex'e çıkmadan sağ tarafta hemen. Bu e, dilim pizza satan Ya bir mekan var. kardeşim. Geçince Peki, ileride sağda. Ters ya. Zaten hava sıcak. Zaten şu yokuşu çektiğimde anlarsınız. Nereyi belirttiğimi. <laughs> Diyor ki bak bir izleyen diyor ki Teşvikiye'deki Eva çok güzel bir kadınmış. Yaptığı işler de çok güzelmiş. Her türlü bire içebilecekleri bir mekan. Kadıköy'e gelirseniz bu mekana uğramayı ihmal etmeyin. Her türlü içkiyi bulabileceğiniz bir mekandır. Bayağı kalitelidir. İtalya'nın eli nasır tutmuş adamının yaptığı içkiden tutun da Rusların içkisine kadar İsveç'e kadar her şey var ya her şey var. Birazcık mola verelim dedik çünkü e, Kadıköy'deki merkezinden taşınmış dövmece. Yani benim arkadaşım taşınmış. Caddebostan e, Barlar Sokağı'nda bir yere açmışlar mekanı. Kaan'la oraya gideceğiz. Şimdi bu sıcakta e, Kadıköy'den kalkıp Cadde Caddebostan'a nasıl gidilir? Tabii ki sarı dolmuşlarla gidilir. Birazcık pahalılar sarı dolmuşlar. Bayağı pahalılardır ama amma ve lakin hemen Kaan'a dönüyorum. Sezer'in ipiyle kuyuya indim arkadaşlar. Kadıköy'e boş yere geldik. Şimdi de Cadde Caddebostan döneceğiz. Her şey dönmek için. Al sana dövme izi. <laughs> Al sana yaptım işte. <laughs> Dövmesini yaptık arkadaşlar. Neyse birazdan yola koyulacağız. Şimdi Kaan'la Caddebostan'a geldik. Yarım saatlik bir yolculuğun ardından. Migros'a girdik. Acayip doluydu. Ani oraya krizim tuttu. Oraya aldım bir de Migros'tan alışveriş falan yaptım. <laughs> Dövmeciye giderken alışveriş yapan tek adam.